assalomu alaykum aziz obunachilar bugun sizlar bilan Adrian Agres haqida gaplashamiz videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin do'stlar demak Demak do'stlar, agar sizlar video nomini va previewsini ko'rgan bo'lsanglar, Adrian Agrest sensa maxluqmi degan nomni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Taxminimcha bu to'g'ri, chunki juda ham ko'p faktlar topdim va bu faktlarni sizga hozir keltirib o'taman. Demak, bularni aniqlashtirish uchun birinchi o'rinda orqaga qaytamiz, ya'ni Emilini komaga tushishdan oldingi holatga. Demak, Emili komaga tushishidan oldin u to'g'is tumorni e, Gabriel Agrestdan oladi. Ya'ni Gabriel Agrest unga to'g'is tumorni sog'ib qiladi. Xuddi shu to'g'is tumor sog'ib payti uyni orqa foniga qarasak hamma yoq qop qorong'i hech qaysi xonada svet yo'q demak xuddi shu joyda bitta narsa bilinadiki ularni hozir bolali bo'lmagan bolali bo'lmagan payti endi yana bir narsani shu joyda isbotlasak bolali bo'lmagan bo'lsa e, ular bir necha yil oldingi holatda u unaqa orqa paytlar ham emas Demak, to'g'ri tomonni olgandan keyin uni albatta ishlatadi uzoq muddat, bir necha yil ichida, 1 yo 2 yil kutib barib ishlatadi uni. Ishlatgandan keyin komaga tushadi. 1 yo 2 yil ichida bola 14 yoshga kirib ketishi bu fantastikadan ham battar fantastika bo'ladi. Birinchi faktimiz shu. Va endi ikkinchi faktga o'tsak, demak, u to'g'ri tomonni ishlatib turibgina komaga tushib qoladi. Emili u to'g'ri tomon vazifasi sensa maxluq yaratish. Qaysi sensa maxluqni yaratgan bo'lishi mumkin axir? bittagina imkon qoladi bu ham edia Gabriel Agres yaratmaydi chunki Gabriel Agres o'zi tumor sog'ilyapti, ya'ni tumor sog'liq oldin bor bo'lgan. Natali Natali u oddiy ishchi odam, ishchi xodim. Chunki u kasal bo'lgan, sensa mahluqni hech qachon kasal bo'lganini ko'rmaganman Sensa mahluq kasal bo'lmaydi. Demak, Natali ham chiqib ketadi. Bu yerda qo'riqchi ham qolyapti. qo'riqchi ham sensa mahluq bo'lishi mumkin lekin nima emili uchun sensor mahluqlarni qo'rqishini yaratish foydasi yo'q o'zi kasal bo'lib qolishini bilsa ham taxminimcha bunda bu yana bir fakt bo'lib edianni sensor maxluqligini isbotlovchi yana bir dalil bo'lyapti demak u edrianni yaratadi va sensor maxluqligini yaratgach unga aytadiki unga har bir shu masalan yosuman aytganidek qora yosuman aytgan nataliya aytganidek xavfsiz esa mahluqlarga tushuntirishgandek u ham tushuntiradi ya'ni nima qilishini ya'ni sen bizni o'g'limisan sen bizni yaxshi ko'ramiz biz seni yaxshi ko'ramiz sen bizni yaxshi ko'rasan shu shu bola nimani bilishi kerak bo'lsa shu narsalarni tushuntiradi va idealni yaratadi va shu holatni yaratgandan keyin u endi tumor buzilganligi uchun ya'ni sehrlar buzilganligi uchun ishlamagani uchun ishlay o'xshaydi sehr lekin unga zarar yetkazadi ya'ni emilini komaga tushirib qo'yadi va keyinchalik bu narsa davom etib kelyapti hozir degani yashab kelyapti taxminimcha agar o'n birinchi yoki to'qqiz sezonmi to'qqizinchi o'n birinchi sezongacha ekan buni davomi ana shu paytgacha ko'rib bilib olishimiz mumkin aniqini ya'ni emili rostdan ham edrianni sensa mahal qilib berayotganini lekin bu aytishlaringiz kesam sevishni bilmaydiku deb uni aytayotganda sen sevishni bilasan deb qo'ysa demak bilishing kerak degan narsani qo'shsa shu narsani qiladi ya'ni bilsanglar to'g'ri tomoni ishlatgandan keyin sen maxluq yo berilgan buyruqlarni bajaradi yoki ana oldin aytilgan ishlar doim takrorlab boradi ana iz bilan chiqmaydi ya'ni sezsalar уже keldi, unaqa bola bo'lishi mumkin emas hayotda chunki ash sehr bilan to'z tomor orqali qilinganligi bu juda ham aniq ravshan ko'rinib turibdi demak video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib videoga like bosib qo'yish eslaringizdan chiqmasin do'stlar keyingi videolargacha ko'rishguncha sizlar bilan gold o'ldirish admini bo'ldi videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat